Hi, uh, my name is Bella. I kenal Danny daripada Facebook sebab masa tu tengah cari salon mana yang sesuai. So, ni dah my third time. So, I start dengan this kedai starting uh, first uh, starting this year lah masa tu awal tahun. So, sampai sekarang. So, ni dah tiga kali. Uh, so far dengan Danny dengan staff dia semua okay. Dia punya service pun bagus. Dia punya color pun cantik. Okay, thank you. Uh, my name is Bella. Ini dah kali ketiga saya datang dekat kedai Denny. So very uh, recommended uh, untuk you all yang nak tampil jelita dengan rambut yang gorgeous macam ni. Okay and then with new salon and then with env uh, new environment, cantik, class and very premium. Also that one is very uh, standard for high class uh, high class uh, customer also. Alright, okay, thank you.